දැන් 100ට ටීවී ආයතනට විරුද්ධ මර්ධනීය උත්සාහයක් දරමින් ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුවේ තේරීංකාරක සභාවක් දාලා 100ට රූපවාහිනී ආයතනයේ ප්‍රවෘත්ති සහ අර ටෙලිවැකිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ කරන්න. අදහසක් ප්‍රකාශ කරනකොට අදහස දරන්නා සම්බන්ධ මොනවද පරීක්ෂණ කරන්නද? පරීක්ෂණ කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ නිසා මේ මේ යන්න බියවැද්දී. ඒ නිසා මේකට එරෙහිව අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න වෙනවා. කියන්නේ 100ට ආපු මර්ධනය ඒක ඒගොල්ලන්ට ආපු එකක් කියලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නේ නැතුව ඒක අපි හැමෝටම ආපු මර්ධනයක් කියන තැනින් අපි මැදිහත් වෙන්න වෙනවා මොකද අද කතා කරන ටෙලිවිකිය හරි මොකක් හරි හරහා කතා කරන මාධ්‍යවේදියෙකුට නම් අද මර්ධනය එල්ල වෙන්නේ හෙට දවසේ ජනතාව වෙනුවෙන් කතා කරන සියලු දෙනාට මේ මර්ධනය එල්ල වෙයි ඒකට විරුද්ධව අපි සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා මේක පරද්දන්න ඕන වෙනවා නැත්නම් මින් පස්සේ කිසි කෙනෙක්ට කතා කරන්නත් දෙන්නේ නැති පැත්තකට තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ යමින් ඉන්නේ